Salut! Astăzi vreau să improvizez despre a staționa. Eu staționez aici, lângă gardul ăsta plin de verdeață, dar um, o să improvizez metaforic, cum te-am obișnuit. Um, astăzi am, uh, de la 8 dimineața, am mers la Godot și am repetat un text scris azi noapte, și la seara o să jucăm un Godot, un text improvizat. Uh, trebuia să-l învățăm pe de rost și am repetat cu câteva colege, uh, mai mici ca mine, cu 20 de ani, eu am 43. Și a fost uh, frapant pentru mine să-mi dau seama că la vârsta lor mai au gene pe care le aveam și eu la vârsta lor, de eu am uitat gen să se îmbrace cu fustă scurtă pe scenă, să, a, să fim așa mai cu minți. Și mi-am adus aminte că și eu la 20 de ani, wow, când am staționat la 20 de ani, <laughs> eram uh, foarte timidă. Bine, eu am și intrat a 5 ore la actorie. Asta așa, o paranteză. Ideea este că eu acum staționez la 43 de ani și mă bucur foarte mult uh, înțeleg altfel viața, uh, nu mai mi-e frică să greșesc ca înainte și sper că și la 80 de ani o să staționez într-un mod înțelept. Chiar, tu cum staționezi la vârsta ta? Ciao!